और भाई लोग क्या हाल चल रहा है उम्मीद करता हूँ सब बड़ी आ चुके हैं वीडियो के साथ वापस तो आज हम खेलने वाले हैं the amazing Spiderman two last video आपने देख देख ली होगी आई होप आपने वो वीडियो देख दी होगी तो आप उसमें इनिशियल मिशन हम कर चुके थे तो चले हम लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो भाई देखें हमने यहाँ से यहाँ पर ख़त्म कर दी थी चले एग्जिट करते हैं leave the comic stand getting crazy out there, right. you know what I'm saying? We need some serious boomstick, and they say you're the guy that can make that happen. Alley behind Nuno's bar, two hours. कोई तो इनको मिला है चलो देखते हैं कि हमारी एक नई पावर मिल चुकी है वेब बूस्ट की अपग्रेड सॉरी अपग्रेड पावर नहीं अपग्रेड हमारे को ये वाली नहीं है वेपन जाम वाली थोड़े से और करना उसके बाद हम अभी ले लेते हैं इतने तो हैं हमारे पास परमानेंटली तो हम दुश्मनों के वेपन्स को जाम कर सकते हैं यही है तो बेहतरीन पावर है अब आगे चलते हैं भाई हाँ चलो अबे यार ये रुक जाता है ना ये भी बड़ा मसला लगता है मुझे। बाकी तो और नहीं है उसमें। ये रुक जाता है अटक जाता है दीवारों पर बहुत ज़्यादा मसला करता है जब ये स्विंग करते हैं बड़ा मज़ा आता है सीरियस और काफ़ी टाइम से मंगाया था आपको पता ही होगा बहुत ज़्यादा मैं समझ नहीं पा रहा था मैं कैसे बनाऊँ वीडियो और काफ़ी टाइम मेरे से बनी नहीं थी वीडियो और बाकी सब अभी फ़िलहाल बातें बाद में पहले हम अपने गेम प्ले की तरफ बात करते हैं हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं इस तरफ हम यहाँ पे ढूंढना है आ, अंकल बेन के किलर को तभी यहाँ पे मिलेगा इसने बोला है कि यहाँ पे कोई है उन्होंने प्लेस कम्युनिकेशन वगैरह से पता चला खैर अभी यहाँ करते हैं अबे भाई चढ़ जा चढ़ जा चल लेते हैं अबे भाई भाई भाई भाई भाई यार क्या यार चल भी नहीं रहा कोई देखो कहाँ पहुँच गया है मेरे ये सी चीज़ से मुझे ना बहुत एजुकेशन बाकी हम पहुँच चुके हैं लोकेशन पर ये रहा वो बंदा Wait, you're gonna count that? I funny. उसने देख लिया अबे कितना तेज इंसान है जिसने दिया उसी को उसने पकड़वा दिया चले तेरी का हॉस्टेज हॉस्टेज बना दिया चल चल ओ भाई साहब ये क्या कर दिया and and I him. निकालो छुरा मारता है साले हम्म, से क्यू तो सीधा दिया अबे अबे दबाने से पहले इसने तो मार दिया वापसी आ जाए वापसी एफ आज लड़की आज बाहर भागा अबे फिर से कितनी तेज दबाऊं मैं और कितनी तेज दबा दूं भाई कितनी तेज तो दबाया है ऐसे वापसी करा ले ले निकल निकल निकल निकल निकल निकल निकल आई शुक्र इतने टाइम से मैं सोच रहा निकल ही नहीं निकल ही नहीं रही अब मैं क्या करूँ इतनी तेज तो मैंने दबाया क्लिक करा है उस पर क्या एग्जाम कर मैंने देखा मैंने बोला था ना ये ये ये ये बड़ी मुश्किल है स्पाइडर तो ये ये जो इधर दीवारों पे चलने लग जाता है बड़ी अजाब खड़ा कर देता है ये स्विंग में मज़ा है यार कुछ भी बात है पर स्विंग में बहुत मज़ा स्विंग कर हम पहुंच चुके हैं फिर अंकल बैंक क्लर घड़ी वाड़ी फटी हुई है यहाँ पे फोन तो भी लगा हुआ वाह Oh. Oh. Huh? Okay. Oh, mario School. God. 911, what is your emergency? I need to report a dead body. <laughs> Oh, he died body Open camera, see se. Hello. ओके की तस्वीर लेके क्या करेंगे Just the image I want. इतनी सारी स्टॉक इमेजेस में I can पड़ी spot होंगी it. This is ओके की gonna get तस्वीर ugly. फिर भी लेनी Gotta पड़ी move है faster. चलो भाई play Nothing to open web. Phone play May's audio gonna hear log about this sooner or later. चलो भाई मैसेज नहीं आया I I get get it, it, Doc. Doc. I know. I know how this is supposed to go. I tell you, my parents beat me or dropped me on my head. And I had a like- horrible childhood. Boo-hoo. And sure, it had its moments. My dad beat me unconscious. My mom drank. But a lot of people go through that and don't end up like I did. Here's what really happened. When I was still just a kid. And I don't want her to be alone when she does. Get to aunt में चलो घर चलना है भाई घर चलना है नहीं भाई भाई कहाँ अटक रहा है कहाँ अटक रहा है चलो निकलता है भाई खैर ये रशिंग आउट वाला इसमें अपने वो दिखाते हैं ना स्विंग्स और बाकी अपने मूव्स एक्शन बहुत टाइट लगते हैं ये ये ये बहुत अच्छा लगता है ये स्विंग में भी बहुत प्यारा लगता है बाकी यार जितनी भी बैकग्राउंड नॉइस आ रही है उसको प्लीज़ इग्नोर करना बहुत शदीद आ रही है ये यहाँ पे फंस गया यहाँ पे काम चल रहा है हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं ऑस्कॉट टावर ओह इस पर कोई ना कोई तो सीन होना ही है क्योंकि मूवीज़ भी आपने देखी होंगी स्पाइडरमैन की अगर आपने नहीं देखी तो आपने कुछ नहीं रियली वो जो मूवीज़ है ना बहुत बेहतरीन सिवाय स्पाइडरमैन थ्री और द अमेजिंग स्पाइडरमैन टू भी बहुत अच्छी है मूवी उसका गेम भी बन गया ये हम खेलना बट बहुत मज़ेदार मूवीज़ है बाकी हमने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में वो हम कॉमिक कलेक्टेबल्स वगैरह लेने थे ये भी हमने बड़े चिल्स टाइप जो है ये ट्रेन पे चढ़ के जा रहा है यार क्या गरीब है स्विंग करता हुआ यार return home The guy who killed Uncle Ben is gone. You'd think that would bring me some peace. But I don't feel peaceful. Not even close. Click nowhere or browser. Select of Spidey costume suits. Replay animation in the game by looking at the picture oh इधर हम रिप्ले कर सकते हैं इस मिशन को बॉस फाइट्स खेलेंगे ज़्यादा टॉक टू आंट मी पहले सब थोड़ा टॉक ऑफ थोड़ा हम पहले कपड़े ट्राई करेंगे आयरन स्पाइडर सूट हमेशा अच्छा लगता है ये कहाँ अटक रहा है भाई तू कहाँ अटक रहा है ये खेलना बहुत टाइट लगता है मैंने इसकी एनिमेटेड सीरीज भी देखी ultimate Spiderman two अल्टीमेट स्पाइडरमैन सॉरी टू नहीं है अल्टीमेट स्पाइडर उसके अंदर बहुत प्यार लगता है इसको खैर अब हम आंट मे से बात करते हैं क्या देख रही हो टीवी में murderer and arms dealer. Carradine has been identified as the perpetrator in last year's shooting of Queens resident Benjamin Parker. Some New Yorkers we spoke to applaud the fact that violent criminals are being taken off the streets. Uncle ban के किलर का बता wants to दीजिए clean up the trash, I say more power to him. But police caution that the perpetrator is a threat to everyone. अच्छा This individual is a dangerous psycho. हाँ जिसने मारा है उसको साइकोपैथ है Carnage and brutality, leaving the initials CK written in blood as his signature. The crime scenes are so gruesome, they shock even veteran Oh. officers. Due to the letters and the horrific nature of the crimes, Authorities are calling this man the Carnage. जिसने Venom Venom let there be Carnage देखी ये वही वाला नहीं हो सकता है स्पाइडरमैन को विजन भी यही है But at least it's finally over. मैं अंकल बेन के कातिल को तो मार दिया एटलीस्ट मैं को तो अच्छा लगा अंकल बेन के कातिल को मार दिया Peter? What's the matter? भाई देखो मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता तो मैं डायरेक्ट करूँगा फिनिश द कॉन्वर्सेशन उसको भी हम स्किप मार देंगे क्योंकि मैं बिल्कुल भी ये सब नहीं अब उसने मार दिया तो अच्छी बात है ना अब आप It's my fault Schultz got away. No, that's not anyone. your fault. No, not this time. चलो भाई और Scott reach the Scott tower उधर तो चलो अब यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं leave a like and subscribe to the channel official WWJ Gaming and thanks for watching.